dondokan ngene iki lho. Mergaene wong lanang ki sorae ra karo-karoan, Guys. Ngene mangkane bojone nek omahe lho senam. Goes. Mari ngono melok sosialita, arisan. maca ayu alisa ayu kudunge aulia wis megilan sing lanang buak danton wis ngene iki lho ngene kok ya mentolo sing wedok megal megal